Hey Leute, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Hashtag läuft. In unserem ersten Clip sehen wir einen Vogel, welcher mit Siri sprechen möchte. I'm listening. In unserem nächsten Clip kommt ein Erbsenfarmer genau rechtzeitig, um die Menschen aus dem brennenden Haus zu retten. Oh, Diese Menschen hatten eine Menge Glück dass der Blitz nicht auf sie traf. Yeah, we Zum Schluss seht ihr einen Affen, welcher von einem Zaubertrick total begeistert ist. Ja. <laughs> <laughs> Wenn dir das Video gefallen hat, lass doch gerne ein kostenloses Abo da und aktiviere die Glocke.